Just, just. потратить на еще трек Да, это город, мы поделаем экран сегодня снова ощущаю первобытный голод Вырубаю бащи, а ударной дозы димедрола И работаю руками, будто гинеколог Чё там, брат, где мой трап? Да, я строю не себя, я как трап, трап Конкурентам посоветую закрыться Перед привет тем, кому уже за 30 Я стреляю громко, будто Кэт Деньги это так, чтобы тратить на еще край За этот город мы поделаем и Мы сюда пришли делать бабки Я